लोकसभा चुनाव के लिए इंदौर से भारतीय जनता पार्टी ने शंकर ललवानी को टिकट दिया है शंकर ललवानी टिकट की जानकारी मिलते ही खजराना मंदिर में गए और उन्होंने गणेश जी के दर्शन किए कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया इसके बाद शंकर ललवानी सुमित्रा ताई के घर पहुंचे जहां ताई ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें मिठाई खिलाई और कहा कि पूरी ताकत से हम शंकर ललवानी को जिताएंगे तय ने यह भी कहा कि उन्होंने बहुत खुशी के साथ अपनी चाबी शंकर ललवानी जैसे योग्य उम्मीदवार को सौंपी है और उम्मीद यही करते हैं कि मराठी समाज भी उनके लिए पूरी तरह से समर्पण की भावना के साथ काम करेगा नहीं, नहीं,